ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 to 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਈਏ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਲੈਂਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਪ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਜ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇਰਾ 9 ਟੂ 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬlesed ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਲੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ